Ollaan täällä kokoomuksen tulevaisuusristeilyllä. Täältä löytyy, täältä löytyy viehättävää seuraa. Moi moi, mikä sun nimi on? Soile Krouvi. Soile, mistä päin Soile sä tulet? Soile asuu Espoossa ja Mati, Matinkylän kokoomuksessa on. Okei. Okay. Taloudenhoitajan. Asiaa, hei. Mikä sulle Espoossa on näissä vaaleissa tärkeintä? Business. Mikä? Business. Sä oot bisnesihmisiä? Joo. All right. No mitä saatte tehdä bisnekselle tuota Espoossa, kun äh, tulee valittu val- val- valtuustoon? kaikki, kaikkea mahdollista, mitkä auttaa bisneksen tekoa siellä kaupungissa. Okei, eli eli yrittäjäystävällisessä kaupunki? Kyllä. Selvä. Oletteko saanut Espoossa numerot jo? Ollaan. No sitten ei muuta kuin kato kameraa ja sano numeroja ja nimiä ja paikkunta. Soile Crowley ja numero on 155. Ja paikkunta Espoo. Espoo. Hyvä.